Granada, un centenar de personas han concentrado en el centro de la ciudad para conmemorar el Día Internacional del Laicismo. Granada Laica es una de las eh, asociaciones en Andalucía que reivindican al Estado eh, la libertad de conciencia en todos los ámbitos, piden que las eh, religiones estén al margen de la educación, de la vida social administrativa y que no haya concesión de ayudas y subvenciones a entidades confesionales. Se respete la diversidad, pero no se beneficie ni se privilegie ninguna opción particular. El Estado debe de ser neutral y debe de estar a favor del conjunto de la ciudadanía, del interés general. Eso es lo que tiene que buscar el Estado y eso es lo que venimos a defender hoy.